මට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මම චමුත් සත්‍යපාල පුවත් සිරස්තල වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. ටිකට් නැතුව කෝච්චිය යන්න පැය විසි හතරක් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් තවමතු වර්ජනයේ. රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සහ කාර්යාල දුම්රිය ගමන්වාර නවතී. මගින් අතරමග ජනතාවගෙන් දැඩි චෝදනා. කළුතර පාසල් සිසුවියගේ මරණයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අධිකරණයෙන් අවසර. IMF අරමුදලේ නියෝජිතීන් පිරිසක් හෙට දිවයිනට. මෙරට ණයහිමියන්ගේ සාකච්ඡාවට චීනය නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස එක්වෙයි. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නඩුව පහළවට කල්යයි. සංවේදී කරුණුවලින් තොරව විවාදය කරන බවට එකඟතාවය මත කල්ගිය පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස්වෙයි. ඩෙංගු කීටයින් වැඩිවෙයි මර්ධනයට කීට විශසච්චීන් නැහැ. රට පුරා ඩෙංගුරෝගින් තිස් දෙදහස පනී සියට පණහක් බස්නාහිර සියට විස්සක් ගම් පහින් ඩෙංගු මඩින්න රටම එක්වෙමු. දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතටයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ සංකේත වැඩවර්ජනය අද මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් රටපුරා දුම්රිය මගින් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දී සිටිනවා. බොහෝ දුම්රිය ස්ථානවල ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමද අද සිදු වූයේ නැහැ. රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සහ කාර්යාලය දුම්රිය රැසක් වර්ජනය හේතුවෙන් අවලංගු කිරීමටයි සිදුව ඇත්තේ. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට සංකේත වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කළා. ඒ අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 වනතෙක් බල පැවැත්වෙන පරිදි. අද උදැසන කාර්යාල දුම්රිය පහක් රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය, රාත්‍රී නගරාන්තර සීග්‍රගාමී දුම්රිය, කාර්යාල දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය ගමන් මාර්ග 11ක් දැනට අවලංගු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අද දින નિયમિત ගමන් මාර්ග වලින් ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව සියලුම ගමන් මාර්ග 40කට අධික ප්‍රමාණයක් අවලංගු වීමට નિયમિત බවත් ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කළා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුයේ ආදායන් උපයන තැනට අදාළ කටයුතු සිද්ධ වෙන වාණිජ උපදෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන තනතුර නුසුදුසු පුද්ගලයෙකුට ලබා දීමට එරෙහිවයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. අමාත්‍යවරයා මේ පත්වීම සිදු නොකරන ලෙස දන්වා සිටියදී පවා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා නිර්දේශ ලබා දීලා මේ කරන ක්‍රියාවට විරුද්ධව තමයි අපි මේ සංකේත වැඩවාජනය කරන්නේ. අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා තමන්ගේ තනි මතයට මේ කරන එකට අපි අපේ විරෝධය පළ කරනවා. ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. දුබ්ලිය ස්ථානයක පමණක් යම් නිලධාරියෙක් ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන සොයා බලමින් පවතිනවා. අනිකුත් සියලු තැන්වල ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. දුම්රිය දාවන කටයුතු අනාරක්ෂිතව දෙපාර්තමේන්තු විධායක නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඒකේ වගකීම ගත යුත්තේ විධායක නිලධාරීන්මයි. අද රාත්‍රී 12ට අපි මේ වර්ජනයෙන් ඉවත් වෙනවා. වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය නගා සිටුවීම සඳහා වූ වෘත්තීය සමිති සංවිධානයේද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දුම්රිය මගීන්ටවත් දුම්රිය සේවකයින්ටවත් ඒ වගේම රටේ සංවර්ධන වර්ධනයටවත් කිසිදු ඒ අවශ්‍ය නිසි දායකත්වය ලැබෙන්න ඇත් කියන තැන අපිත් ඉන්න. ඒසා මේක පුද්ගලික කරනවද අධිකාරියක් කරනවද කියන කාරණය නෙමෙයි හැමෝට දායකත්වයක් සපයන්න පුළුවන් රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් දායකත්වයක් සපයන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට පත් කරන්න ඕන කියන තැන අපි ඉන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් නැත් වශයෙන්ම සාධාරණ වර්ජනයක නිරලා ඉන්නේ කියන එක අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකට අනිකුත් වෘත්තීන් වල සහයෝගය හිමි විය යුතුයි කියන තැන අපි ඉන්නවා. ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යයෙන් ස්ථානාධිපතිවරුන් ඉවත් වීම නිසා බොහෝ දුම්රිය මගින් ප්‍රවේශ පත්‍ර නැතිවයි අද දුම්රිය මගින් සිය ගමන් පහසුකම් සලසා ගත්තේ. නිකන් යනවා ඉතින් මොනවද කරන්නද? යන්න කියනවනේ ඒගොල්ලෝ. අද ටිකට් දෙන්නේ නැහැ කොහේ ඉතින් කවුන්ටරේ මාතරේ කො අපිට යන්න ගිහිල්ලා ටිකට් දෙන්නේ නැතුව 那边真的。 සන්තෝෂ නැහැ ඉතින් ආණ්ඩුවට පාඩුයි ඉතින් අපි තමයි ඒක දුක් විඳින්න අපි කවදා හරි. ඔව් ඉතින් ටිකට් නැහැ ඉතින් එලීට යනකොට අල්ලගත්තේ අල්ලගන්න ඉදල්ලිත් නැහැ. අද ටිකට් දීලා නැහැ මේ ස්ට්‍රයික් එකක්ද කොහෙද? ඉතින් ඉතින් මිෂන් එක නිකන් එනවා ඉතින් අපරාධයක් තමයි රජයට. ටිකට් නැහැ අද නිකන් එනවද? ස්ට්‍රයික් කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තුව ඇත්තටම ඉතින් විකුණලා දාන්නන කොයි ආණ්ඩුවවත් මේවා හරි කරදරයි. තුඩු වලි මේ නඩත්තු කිරලි මේ පේන්නේ නැද්ද? මිනිසුන්ගෙන්ම නේ පලිගන්නේ. ටිකට් දුන්නේ නැහනේ. උදේ දිනම් ගම්පහින් ගත්තා. මේ යන්නලුනේ කෝච්චි එනවා කියලා. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ වර්ජනය හේතුවෙන් රටපුරා දුම්රිය මගින් දැඩියා අපහසුතාවයට පත්ව සිටියා. හරිද පෝලිම තින මේ ස්ට්‍රයික් මේ ස්ට්‍රයික් ටිකට ගන්නන අතිසි වෙලාවට යන්නන ලංකාව සම්පූර්ණ සිස්ටම වෙනස් වෙන්න ඕනේ හැමතැනම ප්‍රශ්න තියෙනවා පටි දෙන්නේ වැඩ කරන්නේ මේ වගේ මා චරා වැඩ කරන්නේ මොකද අපි ජනතාවට බලාපොරොත්තු වෙන වර්ධනයක් කරන්න ඕනේ රටේ ඒ වුණාට ඒක ජනතාව දැනුවත් කරලා කරන්න ඕනේ මොකද ඉල්ලීම් දිනාගන්න ඕන එක ඉල්ලිම් දිනාගන්න නම් ජනතාවත් පැත්තෙ තින්න ඕන මොකද ජනතාව දඩමීමා කරගෙන මේ වගේ වර්ජනයක් කරම සාධාරණ කියලා හිතන්නේ. ඉල්ලීම් ඉල්ලීම් කිය කිය ඉතින් මේගොල්ලෝ මේවා කරනවා මේ රජයේ ඔක්කොට වැඩි හපන්නේ. දැන් ආපහු යන්න ඕන, ගෙදර යන්න ඕන. කොහමද මඩ කළපු යන්න ඕන. කොහමද යනවා? මේ රේල්වේ කඩේට සල්ලි දෙනවානේ ගවර්න්මන්ට් සල්ලි දෙනවානේ නිකන් ඉන්න වැඩ කරන එයාට මොනවද ප්‍රොබ්ලම්? කළුතර පාසල් සිසුවියක් මිය යාමේ සිද්ධියට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් ප්‍රධාන සැකකරු පැය 48ක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය පොලිසියට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. කළුතර ප්‍රදේශයේ ලැගුම්හලක පස්මහල් ගොඩනැගිල්ලකින් ඇද වැටීමිය ගිය දහසේ හැවිරිදී පාසල් සිසුවියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් ප්‍රධාන සැකකරු පැය හතලිස් අටක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට කළුතර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නීතා හේමමාලී අද අවසර ලබා දුන්නා. අධිකරණයට කරුණු දක්වමින් විත්තිය නීතිඥ සරත් කරවිට කියා සිටියේ මෙය මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් නොවන බවත් එය සියදි විනාසා ගැනීමක් බවට වෛද්‍යවරයා නිගමනය කර ඇති බවයි. සිය සේවාදායකයා පොලිසිය වෙත සියලු කරුණු කරුණු වාර්තා කර තිබියදී රැඳවුම් නියෝග ලබාගන්නේ මන්දැයි විත්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ සරත් කරවිට විමසා සිටියා. එහිදී උපපොලිස් පරීක්ෂක ජීඩී බණ්ඩාර කියා සිටියේ සැකකරු එදින මත්පැන් පානය කර සිටියේද යන්න සම්බන්ධයෙන් රුදිර සාම්පලයක් ලබා ගැනීම සහ තවදුරටත් ප්‍රශ්න කිරීමට ඇති බැවින් රැඳවුම් නියෝග ලබාගන්නා බවයි. මෙම නඩුව එළඹෙන දොළොස් වනදා යළි කැඳවීමට නියමිතයි. ඒ පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී සම්බන්ධයි නීතිඥ නිහල් තල්දුව ප්‍රකාශ කළේ සිසුවගේ ජංගම දුරකථනයේ දත්ත වාර්තා ලබා ගනිමින් ඉදිරි විමර්ශන සිදු කරන බවයි. මේ සැකකරු සම්බන්ධව වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ගරු අධිකරණයෙන් පැය 48ක රැඳවුම් නියෝග ලබා ගත්තා. තවදුරටත් තහවුරු වෙලා නැහැ මෙය මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්ද නැත්නම් සියදිවි නසා ගැනීමද කියන කාරණේ විශේෂයෙන්ම අධිකරණ වෛද්‍යවරයාගේ ඒ වාර්තාව ලැබුණු පසු ඒ ගැන තහවුරු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ පාර්ශවෙනුත් මෙතෙක් එය කුමක්ද යන්න අනාවරණය වීමක් සිදුලා නැහැ. මේ ශිෂ්‍යාවගේ දුරකතනය ඒවගේම අනිකුත් සැකරුවන්ගේ දුරකතන සම්බන්ධව මේ විමර්ශනයේදී අවධානය යොමු කළා සියලුම තොරතුරු ලබා ගැනීම කරනවා කෙසේ වුවත් ඒ සැකකරුවන් යම් කිසි තොරතුරක් දෙනවා නම් ඒ තොරතුර මතම රැඳී අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අනුසාරයෙන් අපි විමර්ශන කටයුතු පවත්ලා ඒ නිවැරදි තත්ත්වය මොකක්ද කියලා අනාවරණය කරගන්න තමයි නිරන්තරයෙන් මේ වචන කටයුතු සිදු කරන්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිත පිරිසක් හෙට මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බවට විදෙස් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ අතර මෙරට ණයහිමියන්ගේ පළමු රැස්වීමද ඊයේ පැවැත්වුණා. ඊට නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස චීනය එක්ව තිබෙනවා. මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ ණයහිමියන්ගේ පළමු සාකච්ඡාව ඊයේ පැවැත්වුණා. ඉන්දියාව, ප්‍රංශය සහ ජපානය එක්ව මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් මින් පෙරද සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා චීනය ඇතුළු රටවලටද ඔවුන් ඇරයුම් කර තිබුණා. ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවට චීනය එක්ව ඇත්තේ නිරීක්ෂකයෙකු ලෙසයි. ජපානයේ ඉහළම මූල්‍ය රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වන මසාතෝ කණ්ඩා රැස්වීමෙන් පසු මාධ්‍යවේදීන්ට මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉදිරි රැස්වීම සඳහා චීනය පූර්ණ සාමාජිකයෙකු ලෙස සහභාගී වනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ. රටවල් විසිහයක් මෙම සාකච්ඡාවට මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ එක් වුණා. ඉන්දියාව ජපානය සහ ප්‍රංශය සම සභාපතිත්වය දරන මෙම කමිටුව සමාජකෙන් දාහත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අතර පැරිස් සමාජයේ නාහිමියන් මෙන්ම අනෙකුත් නිල ද්වීපාර්ශවික නාහිමියන්ද ඊට ඇතුළත් වනවා. මීට මෙරට බලධාරීන්ද මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ එක්ව තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශවික නයහිමියන්ට ඩොල බිලියන හතයි දශම එකක නය ගෙවී යුතුව පවතින බවයි රොයිටස් පුවත් සේවය පවසන්නේ. ලක්රජයේ දත්ත පෙන්වා දෙන පරිදි චීනයට ඩොල බිලියන තුනක්ද පැරිස් සමාජයට ඩොල බිලියන දෙකයි දශම හතරක්ද ඉන්දියාවට ඩොල බිලියන එකයි දශම හයක්ද ගෙවී යුතු බවයි එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ. මෙ අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කාර්යමණ්ඩල නියෝජිත පිරිසක් හෙට මෙරටට පැමිණෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ ණය පහසුකමේ පළමු ඇගයීමට පෙර නිත්‍ය උපදේශන ක්‍රියාවලියේ පියවරක් ලෙස ඔවුන් පැමිණෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධ දෙදින විවාදය අද ආරම්භ වුණා. මෙම විවාදය ගැන මුලින්ම රීති ප්‍රශ්නයක් මතු කළේ අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂයි. නඩුවට හානියක් වන බව පවසමින් මෙම විවාදය නීති විරෝධී බව අධිකරණ ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. විපක්ෂය ඊට දැඩි විරෝධය පළ කළා. මෙනිසා කතානායකට පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමටද සිදු වුණා. අනතුරුව හදිසි පක්ෂනායක රැස්වීමක්ද කැඳවනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී දින දෙකේ විවාදය දිනා ගැනීමට විපක්ෂය සමත් වුණා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනතුරෙන් වන්දි මුදල් මෙතෙක් අය කර ගැනීමට නොහැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වගකයුත්තන් සම්බන්ධව කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වා රටට හෙළිකිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවට මෙම සභාවට යෝජනා කර සිටින්. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වන්දි ලබා ගැනීමට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධ යෝජනාව මේ සභාවේ සාකච්ඡාවකට භාජනය කළ නොහැකි කාරණයක් බව මම ඔබතුමාට මුලින්ම ගෞරවයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ගේ ගේනක ඉන්නද මගේ තර්කය කියලා ඉවර නෑ. මොකද ඔච්චර හදිසිය. මේක පාර්ලිමේන්තුව මේක මොන්ටි සත්‍යසෝරිය නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුව හැසිරෙන්න ඉගෙන ගන්න. මට අවස්ථාව තියෙන. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව නීතිපතිතුමා සිංගප්පූරු මහාධිකරණයේ නඩුව අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනි දින ගොනු කරලා තියෙනවා. ඊයේ දිනේ නඩුව කැඳෙව්වා නැවතත් 15 වෙනි දිනට නඩුව නියම කරලා තියෙනවා. අධිකරණ තීන්දුව වලට බලපාන ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයෝ වගකීමකින් තොර ප්‍රකාශ සිද්ධ කළා. ඒක නිසා දැන් අපිට දැනටමත් අපේ රටට අගතියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් සිද්ධ වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මගේ පොයින්ට පෝට නැතුකො දෝකොල පොයින්ට පෝටරක නගන්නේ ද්‍රෝහිකන් කරන්න මේ සද්‍ය දාලා මාව නිහට කරන්න බෑ තමුන්නාන්සෙලා බිරුවයි කියලා මේක නතර වෙන්නේ නෑ දේශද්‍රෝහි කණ්ඩායම ඇතුළට මගේ නම ඇතුල් කරගන්න මම සූදානම් නෑ ඒක නිසා ඔබතුමා විවාදයක් තියෙනවා නම් මම මේ විවාදයට සහභාගී වෙන්නේ නෑ කියලා ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා මේක ඊයේ පක්ෂනායක රැස්වීමක් තියලා ඔබතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විපක්ෂයෙන් කියන යෝජනාවක් මේක. මේක බාධා මේ අමාත්‍යාංශය අයිති වෙන්නේ ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාට. මේ පායතනයේ තියෙන එතුමගේ යටතේ. සමුද්‍ර දූෂණය පිළිබඳ අධිකාරිය තියෙන එතුමගේ යටතේ. මේක කැබිනට් අමාත්‍යවරයා මම මේක ගැසට් කරලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ඇමතුමාගේ යටතේ. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය දන්නවා දැන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එක පොකට් එකක් ගහපුවාම හොරා අල්ලන්න එලවනකොට හොරා අල්ලන්න දුවන ජනතාවත් එක්ක හොරක් දුවනවා. අන්න හොරු අන්න හොරු අන්න හොරු අන්න හොරු අල්ලමු කියලා. මට දැනෙන්නේ විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයත් අර පොලේ පොකට් එකක් දාලා දුවන හොරා මේක විවාදයට යනවද නැද්ද කියලා ඔබතුමා තීන්දුවක් දෙන්න. ඔය ඩොලර් මිලියන 250 කතා දුන්නේ තමුන්නාන්සලගේ മന്ത്രി අජිත් මාන්න පෙරුම. ඕන්නම් දෙන්න මේ තියෙන්නේ සාක්ෂි. සියලුම පක්ෂ නායකයින්ට මේ අවස්ථාවේ අපි රැස්වීමකට කැඳවනවා කතා කරලා මේ ගැන තීරණයක් කරමු. සභාව නැවත රැස්වීම විනාඩි 10කින්. මෙලෙස කල් තිබුණු පාර්ලිමේන්තුව පැය එකහමාරකට ආසන්න කාලයකින් පසුව යලි රැස් වුණා. මම මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ විවාදයම නඩු කටයුතු වලට අගතියක් නොවන ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට සියලු දෙනා එකඟ කරවා ගැනීම පිළිබඳව. පේනවා කාලයක් යනකොට මීපා ආයතනයේ තනියම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තනියම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. පරිසරවේදීන් වෙනම කතාවක් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඔකට අර ගමේ කියමනක් තියෙනවා. දුන්න දුනුගමුවේ, ඊතල කිතලගමුවේ, රාළ මීගමුවේ, මුවෙක් ඇඬුවයි සබරගමුවේ කියලා. වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔකට ගමේ ගොඩේ තව බજારකේ තව තව දෙයක් කියනවා වැඩේ අල කරනවා කියනවා. අපිට ඇති වෙන සැකය නිසා තමයි අද අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් තෙමෙන් නැතුව නාන්න බෑ. කොහේද නඩු දාන්නේ කොහොමද නඩු දාන්නේ මොන විදියට නඩු දාන්නේ කියන එකේ සම්පූර්ණ වග වගකීම ලබාගත යුත්තේ නීතිපතිතුමා. එතුමා ගන්න ඩිසිෂන් වල රෙස්පොන්සිබිලිටි එක වගකීම එතුමා බාර ගන්න ඕනේ. දැන් එතුමා ඒක බාරගෙන තියෙනවා. ඒතොර අපි කවුද මෙතන ඉඳගෙන නීතිපතිතුමා ගත්ත දේ වෙනයි කියලා කියන්නේ? දැන් මොකද මේ බිලියන 6.4ක් කියන්නේ කරු කතානායකතුමනි? මං කියනවා මේට වැඩිය වැඩි වන්දියක් අපේ රටට අපි ලබා ගන්නට අපි සටන් කරන්නට ඕන. ජනතාව පොඩක් චූන් කරන්න. යන පුළුවන් බිලියන 10ක් ගන්න පුළුවන් බිලියන 100ක් ගන්න පුළුවන් බිලියන 6ක් විතර නෙමෙයි ඊට වැඩි ගාණක් අපි ගන්න තමයි අපි යන්න ඕන කියලා. අපි ගන්න ගාණ අපි තහවුරු කරලා පෙන්වන්න ඕන. මේ අල්ලස ගැන මේ ගැන අනිවාර්යෙන් සොයන්න ඕනේ. ජනාධිපති කොමිෂමක් හෝ විශේෂ කාර්යක සභාවක් හෝ මොකක් හරි උචිත යන්ත්‍රණයක් කරා මේ මේ සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය දැනගන්න ඕනේ. අනේක නීතිපතිතුමා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි. සිංගප්පූරුවේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වන්දේ මුදල දැඩි ලෙස සීමා කළා තියෙනවා නේද? අධිපතිතුමා ඇයි තීරණය කරන්නේ එහෙ යන්න. අපි යම් විදිහක මේක ලංකාවේ නඩුව දැම්ම නම් මොකද කියන්නේ? ඇයි ලංකාවේ නඩුව දැම්මේ? මේක සිංගප්පූරේ දාන්න තිබුණා නම් කියලා කියනවා. මිලියන 26 ගන්න පුළුවන් කියලා GLPs මැතිතුමා කිව්වා සිංගප්පූරේ සීමාවක් තියෙනවා කියලා. මම නම් දන්නේ නැහැ. මිලියන 26 නම් ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙ කියලා නඩු දානවද? අපිට නම් කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ මේක ස්වාධීනව එහෙ වෙනවා. මේකේ මොන හරි හොර රහසක් තියෙනවා කියන එක අපිට පැහැදිලි. නැව අයිති සමාගම මේ වෙනකොට බෑන්ක්‍රප්. ඒ රක්ෂණ ආයතනයට එරෙහිව නඩු තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නීතිමය හැකියාව තිබෙන්නේ සිංගප්පූරේ. දහසක් පූර්වෙන්. රටට පැහැදිලි මේ නෞකා දෙකේම සිද්ධිය චරාකාරයට ප්‍රමාද වෙන්න අදුෂ්‍යමාන හේතුවක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා කියන්නේ. ඒක තමයි ඩොලර් මිලියන 5යි ඩොලර් මිලියන 250යි එක එක කතාවලින් මේ එන්නේ. වෙච්ච දේ හොයාගන්න පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. සමාජවාදී තරුණ සංගමය සහ පරිසරවේදීන් එක්ව පොල්දුව මන්සන්දියේදී අද උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. එක්ස්පස් පර්ල් විනාශය හරහා පරිසර ඝාතනයට මුල් වූ පුද්ගලයින් රටට වහා හෙළි කළ යුතු බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ. සමාජවාදී තරුණ සංගමය පරිසර ක්‍රියාකාරීන් සහ සිවිල් සංවිධාන එක්ව අද උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. ඒ පොල්දුව මන්සන්දයේදී. යුක්තියයිතු එක්ස්ප්‍රස්පර් නෞකාවෙන් සිදු වූ හානියේ වන්දි මුදල් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මෙරටදී නඩු දැමීමටත් ලබා දිය යුතු වන්දිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වගකිව යුතු පරිසර ඝාතකීන් නීතිය හමුවට පමුණුවන ලෙස බල කරමිනුයි මේ උද්ඝෝෂණය පැවැත්වුණේ. මුන් අපේ ජීවිත පරිසර සියල්ල විනාශ කරමින් එක සමතලා කරන්න යන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් බලපෑම් කරමු. තව දවස් 9යි තින් ලංකාව විතර නඩු දාන්න. ඒක නිසා අපි කියනවා මේක මේක ඉන්න මේ ගුබ්බෑම ඉන්න හොර නඩේට. වහාම දැන් මේකත් එක්ක ඉන්න පරිසර ඝාතකයන් හෙළිදරව් කරන්න. කවුද මේ නෞකාවලේ රසායනික කාන්දුවක් එනවා කියලා දැන දැන තීති ගෙන්නුවේ. වගේ මේ දැන් නඩු දාන්නත් ඒ පිළිබඳ මේ පායතනේ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ වෙනස ආරක්ෂණ අධිකාරිය. එතකොට ඒවැය තියෙන වාර්තාවල දුබලතාවයන් තියෙනවා. එතකොට ඒකට දැන් කවුද වක් කියන්න ඕන? සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපි පරිසර පද්ධතිය විනාශ කළා. ඒකිනුත් ගේමක් ගහන්න තමයි යන්නේ. පරිසරවේදීන් විදිහට අපිට කිසි විශ්වාසයක් නැහැ සිංගප්පූරුවේ නඩු දාන එක පිළිබඳව අවුරුදු දෙකක් යනකම් මේ පාලකයෝ මේ පිළිබඳව නිවැරදි තක්සේරුවක් කරේ නැහැ. නිවැරදි අධ්‍යයනයක් කරේ නැහැ. නඩු දාන්න අවශ්‍ය තොරතුරු අධ්‍යයනයන් පරීක්ෂණ නිසි පරිදි කරෙත් නැහැ. ඒවා අධ්‍යයනය කරලත් නැහැ. සිද්ධ වෙච්ච හානිය හරියට තක්සේරුවක් කෙරුවේ නැහැයි කියලයි අපේ අදහස තියෙන්නේ. ඒ තක්සේරුවක් නැතිව හානිය අඩු කරලා පෙන්නකොට අපිට දැනන කිසියම් ඩීල් එකක් එදින් යනවයි කියලා. ඒ ඩීල් එක තියෙනවයි කියලා දැන් සනාත වෙලා තියෙනවා. අපි නෙමෙයි කියන්නේ ඇමතිවරයෙක්ම කියනවා මෙහෙම ඩීල් එකක් තිබුණා කියලා. එතකොට මේක යට ගහන්න උත්සාහ කරේ කොහොමද මීපයික මොකද්ද කෙරුවේ? එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනතුරු සහ ඊට අදාළ සිදුවීම් පිළිබඳව අද සමගි ජනබලවේග නියෝජිතයින් අදහස් පළ කළා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව අනතුර බිලියන 6කට වඩා පරිසර හානියක්. දැන් පරිසරයට වෙච්ච හානිය වගේම අන්දි මුදල් ලබා දීමේදී අක්‍රමිතා ගණනාවක් සිද්ධ වෙලා. මේ නඩුව ප්‍රමාද කරන්න එහෙම නැත්නම් මේක අවුල් කරන්න ඩොලර් මිලියන 250ක් චාමර ගුණසේකර කියලා පුජ්‍යලයකට ගිනුමකට බැර වෙලා තියෙනවා කියලා. අධිකරණ ඇමතිවරයා මේක ප්‍රකාශය කරන්නේ. මේ තුල විශාල වංචාවක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියන එක දැන් පැහැදිලි. මේ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද රජය මේ වෙනකොට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය? සාමාන්‍යයෙන් අර දික්කසාද නඩු අපි වහගෙන කරනවා. එහෙම නැත්නම් තම තමන්ගේ පෞද්ගලික බූදල් නඩු වහගෙන කරනවා. මේක මේ දික්කසාද නඩුවක් නෙමෙයි. මේක පැහැදිලිව ඉතා විශාල ව්‍යසනයක් කරපු ලෝකෙ වෙච්ච විශාලතම සාගර අනතුරට එරෙහිව තියෙන නඩුවක් දේශපාලඥයින්ගේ සහ නිලධාරීන්ගේ සාක්කු ඩොලර් වලින් පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද අපි කියන දේ පිළිගන්නේ? අපි කියන දේ පිළිගත්තට කවුරුත් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිසි ලෙස කටයුතු කළා නම් අද මෙහෙම වෙන්න බෑ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මෙහෙවනු ලැබූ ලෝක මාධ්‍ය නිදහස් දිනය අද කොළඹදී පැවැත්වුණා. මෙවර එම වැඩසටහන සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නිවේදක නිවේදිකා එකමුතුව විසින්. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මෙහි ප්‍රධාන දේශනය පවත්වනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මෙහෙවනු ලැබූ ලෝක මාධ්‍ය නිදහස් දින සැමරු මුත්සවය අද පැවැත්වුණා. ඒ කොළඹදී. මෙවර එම වැඩසටහන සංවිධාන කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නිවේදක නිවේදිකා ඒකමුතුවයි. මෙහි ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වූයේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පිරිස් විසින්. භාෂණය සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස අනෙක් සියලුම අයිතිවාසිකම් වල පදනම වෙන. අපිට ඇත වශයම අදහස් පල කිරීම ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස නැත්තං. ඉසම්මුතිය නිදහස නැත්තං. අපේ තියෙන සමහර අනෙක් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න බැරිවේ. මම යෝජනා කරන්නේ මාධ්‍යවේදීනොත්. තමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ඒ මානව ගරුත්වය නැත්තං හියමන් ඩිග්නිටි පදනම් කරගෙන. ඕනම කතාවක දෙපැත්තක් තිය. සමහරට මහිතන අපි අපේ එක දුර්වලතාවයක් තමයි අපිට වඩා වෙනස් අදහස තියෙන අයගේ අදහස් වලට අපි ගරු කරන්න නැති එක. නමුත් මම හිතන්නේ ජනමාධ්‍ය තුල අපි සංස්කෘතියක් ඇති කරගන්න ඕනේ truth and fairness in reporting. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ මෙරට නිත්‍ය නියෝජිත අසුසා කුබෝටාද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. In times like this, press freedom and responsible journalists are essential in promoting sustainable development and human rights. We live in a world of polycrisis and fast changes. In Sri Lanka, we have seen firsthand that the media community is not spared from this global trend. I have to say that media professionals in Sri Lanka have continued to report on issues that are critical to our society, from social, economic issues to environmental and climate change concerns and many more. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වුණා. නිදහස් මාධ්‍ය සහ ඒ සඳහා ඇති සීමාවන් සම්බන්ධයෙන්ුයි එහිදී අවධානයට ලක් වුණේ. අපි හිතමු මේ සියලු වාර නිදහස් කරලා අපි වතුරට දැම්මොත්, ඒ කියන්නේ අතපය බඳින්න නැතුව අපි වතුරට දැම්මොත් අපිට ඇත්තටම පීනන්න පුළුවන්ද? මැදහත් කතා බහකට අපි සූදානම්. මාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන නීති පාකිස්තානයේ තියෙන. මාස දෙකකට කලින් ඔමාත් මාත් අපි සහභාගී වුණා ඉස්ලාමාබාද් වල අගමැතිවරයාම ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයට පත් කළා මාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නීති පද්ධතියක්. වෙනම සෙපරේට් set of laws අපි ওই දියුණුවයි කියන රටවල් වල යම්කිසි ප්‍රමාණයක එකඟතාවයක් තියෙනවා හිමිකරුවා සහ ප්‍රවෘත්ති කාමරය අතර තම තමුන්ගේ සීමාව මාක් කරගන්න. ඔබ මේ සීමාව එන්න එපා. අපි මේ සීමාව ඉන්නවා. අපි ඔක් කිව්වහම කියන්නේ නේ තමුසෙට බැන්න තමුසෙ දාලා යනවා. අපි පාරයන් මිනිහෙක් දාලා හරි බුලටින් එක කරන්නම්. දිවයින පුරා මේ වන විට වාර්තා වී ඇති ඩෙන්ගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 32600ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන් 50ක් වාර්තා වන්නේ බස්නාහිරින්. ඩෙංගු මදුරු කීටයන්ගේ විශාල වර්ධනයක් ඇති බව කීට විද්‍යාඥීන් පවසනවා. එය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය කීට විද්‍යාඥීන් රට තුළ නොමැති බවයි කීට විද්‍යා නිර්ධාරන්ගේ සංගමේ සභහපති නජිත් සුමනසේන පවසන්නේ. සෑම වර්ෂයකම වැසිකාලයත් සමඟ ඩෙංගු ව්‍යප්තවීම සාමාන්‍යයේ. ඩෙංගු කරමුලටම ආපසු තමයි ඩෙංගු මර්ධනය මතක් වෙන්නේ. ඩෙංගු මර්ධනය සඳහාම වෙන් වූ ආයතනයක්ද තිබෙනවා. ඩෙංගු මර්ධනය හුදෙක්ම රජයකට හෝ ආයතනයකට කරන්නට බැරි බව සත්‍යයක්. ඒ සඳහා නිවැරදිව ජනතාව පෙළගස්වන්ට ඕනේ සහභාහි කරගන්නට අවශ්‍යයි. සෑම විටම පෙර සූදානමක් නැතුව ඩෙංගු ව්‍යප්තිය කට ළඟටම ආවහම ඩෙංගු මර්ධන සති මාස ගැන කතා කිරීම සාමාන්‍ය පුරුද්දක් බවට පත්වෙලා. සෑම වර්ෂයකම වැසිකාලයට පෙර දීපව්‍යප්තව පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වාදී යුතුව තිබෙනවා. දැන් මේ වන විට ඩෙංගු රටපුරාම ව්‍යප්ත වෙමින් තිබෙනවා. මේ වන විට වාර්තා වී ඇති සමස්ත ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 32600ක් පමණ වනවා. මෙම රෝගීන්ගෙන් 50%ක්ම බස්නාහිර පළාතෙන් වීම විශේෂයි. ඉනුත් 120ක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න පවසනවා. ලංකාවේ මේ වන විට බස්නාහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක තුන සහ ත්‍රිකුණාමලේ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කවලත් ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ දැඩි අවදානම්කාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා තියෙනවා. අද දවස වෙනට රෝගීන් 32600ක වගේ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා. සියලුම දිස්ත්‍රික්ක වලින් විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක සියලුම දිස්ත්‍රික්ක වලින් වැඩි රෝගීන් වාර්තා වන දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට අපි දකිනවා සියලුම රෝගීන් 120ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තමයි වාර්තා වෙන්නේ බස්සහිර පළාතෙන් තමයි 150ක වගේ ප්‍රමාණයක් රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ මේ මාසෙත් මේ දින 10 ඇතුළත ඇතුළත රෝගීන් දෙදස් හයිසීක වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වනට අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නිර්තදික මෝසම් වර්ෂාපතනය පටන්ගන්නවත් එක්කම රෝගී සංඛ්‍යාවේ යම් ඉහලයාමක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක අපිට අනුමාන කළ හැකි. මේ අතර රජේ වෛද නිලධහරන්ගේ සංගමේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චමිල් විජේසිංහ පවසන්නේ මෙහි වගකීම රජේසේම ජනතාවද භාරගත යුතු බවයි. දෙදස් දාහත වර්ෂයේදී රට තුළ ඩෙංගු අධිව සංගර තත්වයක් අපි දැක්කා. එවර ඩෙංගු රෝගීන් එක් ලක්ෂ අසූ දහසකට වඩා ප්‍රමාණයක් රට තුළ වාර්තා වුණා මරණ විශ විශාල සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණා. නැවතත් එවන් අදිවසංගතයක් රට තුළ ව්‍යාප්ත වීමේ රට තුළ පැතිරීමේ යම් ආකාරයේ මූලික ලක්ෂණ පෙරනිමිති මේ වෙනකොට අපි නිරීක්ෂණය කරමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට වගකීමක් තියෙනවා. ඩෙන්ගු රෝගය මේ අදිවසංගත තත්ත්වයක් දක්වා පැතිරීම නවත්තන්න ඩෙන්ගු ව්‍යාප්තිය පාලනය කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. පොදුවේ ජනතාව විදිහට ඔබටත් මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ වගකීමක් තියෙනවා මදුරුවන් බෝ වෙන ස්ථාන Tamanගේ නිවසේ Tamanගේ ගෙවත්තේ තියෙනවා නම් ඒවා විනාශ කරලා ඒ තුල Tamanගේ නිවස ඩෙන්ගු රෝගයෙන් තොර කලාපයක් බවට පත් කරගන්න. පසුගිය වසරේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇති බවයි රවි කුමු දේශ පවසන්නේ. එහි සඳහන් වැත්තේ වසංගත තත්වයක් නැතිව දූමායනය කරන්නට එපා කියලයි. මේ වැරදි තීන්දුවක් බව පවසන රවි කුමු දේශ පෙන්වා දෙන්නේ සැලසුම් සහගතව දූමායනයේ නිවැරදි ආකාරයෙන් කළ යුතු බවයි. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ නිකුත් කරපු චක්‍රලේඛය නිසා කොච්චර දුරට ඩෙංගු රෝගේ පැතිරෙන්න ඇද්ද මේ ප්‍රතිපත්තිය ගත්තේ කුමන විද්‍යාත්මක සාධක සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කරලාද මේ ප්‍රතිපත්තිය ගත්තේ කවුද මේ ලිපිය නිකුත් කරේ කවුද මේ අතර සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති නජිත් සුමනසේන පවසන්නේ කීට විද්‍යාඥයින්ගෙත් බරපතල හිඟයක් ඇති බවයි. මේ නිසා මදුරු කීටීන් හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය දුර්වල වී ඇති බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා. කෙසේ නමුත් ඔහු පවසන්නේ මදුරු කීටයන්ගේ සීග්‍ර ඉහළයාමක්ද දක්නට ලැබෙන බවයි. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වාර්තාාවීමත් ඊට ගනත්ව ඉහළයාමත් අපිට දකිට ලැබෙනවා. මේ දින වල ලැබෙන සමික්ෂණ වාර්තාවට අනුව ඊට ගනත්වය සියයට විසිපහකට වඩා ඉහළ මට්ටමක බොහෝ ස්ථානවල පවතිනවා. ඉතින් අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා මේ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳ අපිට පරීක්ෂණ කරන්න ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් නොමැතිවීම විශාල අඩුවක් රසායනාගාර අංශයේ කටයුතු කර ගැනීමට නිලධාරීන් අඩුවීම තියෙනවා. ක්ෂේත්‍ර මදුරු මර්ධන නිලධාරීන්ගේ අඩුවක් තියෙනවා. ගම්පහ විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍යාසේල ගුණවර්ධන පවසනවා. ඔහු පවසන්නේ මැයි මුල් සතිය වන විට ගම්පහ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වාර්තාවීමේ යම් අඩුවීමක් පවතින බවයි. නමුත් දිගින් දිගටම අදාළ ඩෙංගු මර්ධන කටයුතු සිදු කරන බවයි වෛද්‍යාසේල ගුණවර්ධන අවධාරණය කරන්නේ. කවුරුන් කුමනාකාරයෙන් කතා කළත් අප එකක් මතක තබා ගත යුතුයි. ඩෙංගු වැළඳුණු පසු ස්ථීර ප්‍රතිකාරයක් නැහැ. වෛරසයත් සමග ඇතිවන රෝග ලක්ෂණවලට තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නට සිදුවන්නේ. අද වන විට රටපුරා ඖෂධහිංගයක්ද පවතිනවා. එක තමයි සත්‍යය. මේ නිසා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය වලක්වා ගැනීම සෑම පොරවැසියෙකුගෙම යුතුකමක් වගකීමක්. වහා වහා මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම සඳහා එක්කාසුබිය යුතුයි ඒ වහා කළ යුතුයි. එසේම දින දෙකකට වැඩියෙන් උන ඇත්නම් ඩෙංගු සඳහා වන රුදීර පරීක්ෂණයක් වහා සිදුකරගන්න. ඩෙංගු මදුරුවා මර්ධනයට රටක් ලෙස එක් විය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව ගිය නැගී එන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ජපාන කණ්ඩායම අතර පළමු 20යි 20 තරඟය අද පැවැත්වුණා. එම තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වුණා. ජපානයේද හොඳ තරඟයක් මෙහිදී ලබා දී තිබුණා. ජපානය සහ ශ්‍ර ලංකාව අතර මිතුදම සහ ජපානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්තනය කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍ර ලංකාවේ නැගියෙන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ජපානය බලා පසුගියදා පිටත්ව ගියා. එලෙස පිටත්ව ගිය ශ්‍ර ලංකා නැගියෙන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය හිමි වුණේ ඩිලෝන් පීරිස්ටයි. කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රුවන් කල්පගේ මහතායි. හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විනෝතන් ජෝන් මහතා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු ලෙසයි කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍ර ලංකාව සහ ජපානය අතර පැවැත්වෙන තරඟ පහකින් සමන්විත විසයි විස තරගාවලියේ පළමු තරගය අද පැවැත්වුණා. ඒ ජපානයේ සනෝ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. තරගයේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ජපාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියමිත පන්දුවාර 20 අවසානයේ කඩලු 6ක් දැවී ලකුණු 97ක් ලබා ගත්තා. සිය පිළිතුරු ඉනම ක්‍රඩා කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසි ශ්‍ර ලංකා නැගියන යෝන් කණ්ඩායම පන්දුවාර දහසයක් අවසානයේ කඩුළු පහක් පමණක් දැවී ජයග්‍රහී සීමාව පසු කර ගියා. Yeah. මෙම ජයග්‍රහණින් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක ඩිලොන් පීරිස් ජයග්‍රහණය සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ අවුරුදු 23 පාලි මැජින් කණ්ඩායමෙන් ලැබිච්ච හොඳ අවස්ථාවක් ටුවර් එකක් ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් අද අපි අපේ ෆස්ට් මැච් එක සෙල්ලම් කරා. මම දන්නේ බෝලර්ස්ලා ටික දනාල් ලක්ෂාන් ස්ලාසා මං ඇතුළුව සහ අපේ අනිත් බෝල් කරපු සිතුම් දිසානායකගේ ඔක්කොමලා හොඳ ස්පෙල් එකක් බෝල් කරලා අපි ජපාන්ව 97 රන්ස් වලට අඩුවෙන් තියාගත්තා 20 ඕවර්ස් ඉවර වෙද්දි. ඉතින් ඒක පොසිටිව් සයින් එක බෝලර්ස්ලා පැත්තෙන් සේ බැට් කරන්න ගයාම අපි ඉනිසිලි පොඩ්ඩ ස්ට්‍රගල් කර ඉටස්සේ නමුත් හොඳ පාර්නශිප්පැක් යන්න පුළන්ගුණා මැදදී රන්මි ජයන සේනත් එක්ක මට පලවෙනි මච්චකම අපිට ජයග්‍රහණය කරන ලබිච්චක ලොකු පොසිටිප් සයින්නයක් ඉතුරු මැච්වලට ඇද ඇති අපි ඉතුරු මැච් අතරත් හොඳින් සෙල්ලංගල්ලා හොඳ මෙමරිස්ටේක් හදාගන්න බලාපොරත්තුවන. ජපානි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක කෙන්ඩල් කඩවකී ෆ්ලෙමින් පල කළ අදහස් මේ. Yeah, so we have around 25 players in our squad. Um, we'll look to rotate a few players in to give them an opportunity, but yeah, we'll have some players play most of the games throughout the series in preparation for the World Cup qualifiers in July. So um, it's a good opportunity for some players to put their hands up and for us to be exposed to a standard that we're not normally playing against. So most of these players for Sri Lanka have played first class cricket, which is obviously a very high standard, and it's a great opportunity for us to learn um, as batters and bowlers against this standard of play. මේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු රුවන් කල්පගේ මහතා පළ කළ අදහස්. පළවෙනි තරගේ අපි හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ඒකොල ලකුණු අනුවහතකට තියලා අපි අදාසවනි ෝරකේ ගහලා තරගේ ජයග්‍රහණය කර ගොඩක් කියලාට අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට කියැන මර්ජින් ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අත්දැකීම මහිතන්නේ අපි සීට අඩුවෙන් ඕර් විස්සට ඒගොලෝ තියලා පිකට හැක් ලබාගෙන අපි දාසවනි ඒවරකේ ලකුණ ලබාගත්තෙන් ජයග්‍රහණය කිරීම ගැන මං ගොඩ සන්තෝසයන. ජපාන ක්‍රිකට් සංගමේ සන්නාම තානාපතිවරයෙක් වශයෙන් වශයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රියන්ත කාර්යපෙරුම් මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් පළ කළේ මෙවන් අදහසක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමයත් ජපානයේ ජපාන් ක්‍රිකට් සංගමයත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත් විදේශ අමාත්‍යාංශයත් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ නියෝජිත තානාපතිතුමත් ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීනුත් මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ජපානයේට නැගීගෙන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් පෙරේදා ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා ගිහින් අද දිනේදී T20 පළවෙනි තරඟයට ඉදිරිපත් වුණා. මේ සිදුවීම තමයි ඓතිහාසිකගත සිදුවීමක්. ඒකට හේතුව තමයි ජපානයේ ආරාධනයකට අනුව සහ ඉල්ලීමකට අනුව ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ලබන වසරේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන T20 තරඟාවලියට ඔවුන්ට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා ඔවුන් ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලපු මේ උදව්වලට අපි ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවා. ඉතාමත්ම හොඳින්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා සංගමයේ විශේෂම සභාපතිතුමා, ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන් මණ්ඩලය ඒ එක්කම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා විශේෂයෙන්ම ජපන් තානාපති කාර්යාලය ලංකාවේ ඉන්න මම කලින් සඳහන් කරපු නියෝජිත අමාත්‍යතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරලා මමත් ජපාන දෙවරක්ම සංචාරය කරලා මේ සිදුවීම ඉතාමත්ම සාර්ථකව සිදු වෙලා තියෙනවා අද දිනේ මේ ආරම්භම තුලින් රටවල් දෙක අතර මිත්‍රත්වය ඉතාමත්ම ඉහළ තත්ත්වයට පත් වෙන ගමන්ම අපි ලෝක ශූරයන් හැටියට ආසියානු ශූරයන් හැටියට කලාපීය ශූරයන් හැටියට අපි විසින් ලබාගෙන තියෙන මේ ලෝක පූජිත තත්ත්වය නිසා ජපානය වගේ ඉතාම දියුණු රටක් මේ ක්‍රීඩාවේ දියුණුව සඳහා අපෙන් උදව් උපකාර ඉල්ලීම ඇත්ත වශයෙන්ම අප ඉතාම නිහතමානීව ඔවුන්ට උදව් උපකාර කළ යුතුයි විශේෂ මාධ්‍ය ජාලයක් හැටියටත් ඉතාම සතුටු වෙනවා ක්‍රිකට් සඳහා ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් සියලුම කටයුතු කරන මාධ්‍ය ජාලයක් සේත මාධ්‍ය ජාලය. නිසා මේ සේත මාධ්‍ය ජාලයේ සියලුම නිලධාරීන් සහ හැමෝගේම සුබපැතුම් මේ අවස්ථාවේදී සභාපතිතුමා ඇතුළුව මේ ක්‍රිකට් සංචාරය සඳහා පුද කරන්න කැමතියි. මේ අතර ජපානයේ විසින ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සහයද මෙහිදී ලැබී තිබුණා. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික ජයන්ත සමරවීර. අපි ඉතින් ඉස්සරහට ජපානයේ මේ කට්ටිය පර්වට් කරලා අර යන්න අපි උපරිම උදව් කරනවා. අපේ ලංකාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ජනතාව වෙනුවෙන් අපේ කොල්ලො ටිකක් බලා ගන්නවා. අපි උදව් කරනවා. දැන් රටවට අපුවත් කීපයක් කෙටියෙන්. කොළඹ සිට මාතර බලා ධාවනය වූ මගී ප්‍රවාහන බස් රථයකට ස්ථාන දෙකකදී පැමිණි පිරිසක් බස් මගියෙකුට රියදුරට සහ කොන්දොස්තරට පහර දී තිබෙනවා. බස් රථයේ තිබූ CCTV කැමරාවක මෙම දර්ශන පටිගත වී තිබුණා. මේ අතර අරගලී ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙකු වූ පියත් නිකේෂලට අද ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. අදාළ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යයේ මේ වන විට වීඩියෝ පෙළක්ද සංසරණය වෙමින් පවතිනවා. ඒ පුතත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා යළිත් අප ඔබ හමුවන්නේ හෙට උදැස්සන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුභරාත්‍රයක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.